Vi står med et øh, hoved af den ældste fynbo, måske endda den ældste dansker. Hun er omkring 10.000 år gammel, og det kan man faktisk ikke se. Øh, og grunden til, at hun er så velbevaret, som hun er, det er, fordi hun har ligget i tørvelag i, i 10.000 år tilbage fra den øh, ældste del af stenalderen. Hun er fra tiden lige efter istidens slutning øh, og har været omkring 1,5 meter høj og har været omkring 25 år, da hun døde. Vi ved ikke, hvad hun døde af, men øh, hun er fundet i øh, en mose herude ved Kolbjerg, øh, vest for Odense, hvor hun øh, måske er faldet igennem isen, øh, måske er druknet ved en badeulykke, måske er hun blevet øh, offret af sine stammefrænder, vi ved det ikke. Øh, fordi hun blev gravet op med, med en skovl i forbindelse med, med tørveindvindingen under den anden verdenskrig. Hun har levet på et tidspunkt, hvor hun har gået rundt i skoven sammen med urokser, elge, irsk kæmpehjort. Hun har set de sidste rensdyr, der var her, inden at de for alvor trak sig tilbage i varmetiden efter istidens slutning. Hun har levet i et øh, skintelt eller et, øh, en hytte, der var bygget af bark, og hun har først og fremmest levet af føde fra landjorden og ferskvandsfisk. Det kan man se på øh, målinger, der er lavet på hendes øh, knogler. Hun har aldrig set havet. Hun har boet på, i, et, i et landskab, som var dybt inde i, i øh, landet, hvor øh, den nærmeste kyst det var den nuværende øh, vestengelske kyst, eller helt op omkring øh, Læsø. Så hun har været en rigtig indlandsbo.